«He ε, musicae το θέατρον μέρος το πρώτον». Hen. He musicae κλαίς. 2. Ο φθόγκος. 3. Το στέλεχος. 4. He μέισδον κλίμαξ. 5. He ελάσσον κλίμαξ. 6. He monoidia. 7. Hæ di oidia octo hæ symfonia enea ho dies suntes orchestras deca hæ aidusa hæ oi hendeca ho aidon ho oi dodeca he orchesis episcenes triacaideca to melodramaticon theatron tessera caideca ho skenothetes pentecaideca to theatron he caideca hai dioptrai theatru heptacaideca to theatricon programma οκτοκαίδεκα, ο hypocrites, ο μήμο, εννεακάιδεκα, η υποκριτρία, είκοσι, το κοφόν πρόσωπον, το δορυφόρεμα, είκοσι χεν, το μελόδραμα, είκοσι δύο, η hyψήφωνος, είκοσι τρία, η μπασούφωνος, he mesophonos, ei così tessara, ho oxufonos, ei così pente, ho baruthonos, ei così hex, ho bathufonos.